Acer Aspire serija sa licenciranim operativnim sistemom vam omogućava pouzdan, siguran rad i podršku za multimedijalne sadržaje i surfanje internetom. Učinite više. Intek, kvalitet i sigurnost.